Ну поміг нема. У тебе немає? У мене немає. Взагалі немає поміг, блін. І ти бачиш все? Да. Чутенько все, блін. Лучше, ніж перший раз. Сука, я нічого не бачу. Вони, походу. А ну зараз розверни екран до мене. В смислі? Ото екран, я снимаю. с- сніму очки і буду без очків. А, понял. Розвернув. Зараз. Щоб він не, ви- не виключився, все видно на ньому. Видно, видно. Заходю. Есть! Есть!